На руках маник, на ногах петик Мани в кармане, водитель в армане, мы уже едем На вечеринку, со мною любимки Веселье на спорте, с ними не спорте, живые картинки Ничего себе! Какая очередь припудрит на... Девочки скини, сегодня все в силе На суперстарах, мы суперстары, ворвались на стиле Поделочный движ Не для фейковых пати Тут все по правде, губы под трате, помады, хайлайтер